kode berapa ini saya tidak bat, tidak bisa baca ini saya tidak sekolah ini halo ya aduh kode ini berapa ini yang enam angka yang enam angka eh, berapa? Satu satu nol tujuh puluh lima aduh kok diulang itu tuh sudah tadi saya kasih kok Nah, kamu ulang saya dengar saya dari sini sudah saya lihat saya cocokkan ya ya Duh. berapa kok 17 Mana? Kan, kan kok tak, takut salah. Tadi tadi itu saya sudah saya kasih kok. Iya, kan tunggu tunggu tunggu tunggu. Ya ya ya. enggak? enggak? Ya. Ah, saya ingat tadi yang terakhir 70 kah berapa itu? Coba dibuka lagi SMS-nya dibuka ya. Kami kirimkan ulang Pak, jangan sampai salah ya Pak. Coba kami kirimkan ulang mungkin Pak ya, karena kalau salah sampai tiga kali ya. Ya. Untuk penerimaan dibatalkan Pak. Oh. Kalau sampai salah tiga kali dibatalkan? Pak, ah, ah, benar. Hmm. Ini saya kasih dengarkan baik-baik ya. Yang baru ya, ya? Yang baru ya. Nah, yang baru. 70 5 60 1 tujuh puluh lima enam puluh ya satu itu kan kode yang lama pak itu kode yang lama pak saya tahu kode yang lama pak ya pak bapak kalau mau betul mau diterima ya konfirmasi betul bapak itu kan ada untuk bertanya bertanya ya pak Aduh, sudah dua kali salah lagi ini gimana ini? Jadi kan tidak ini? Hmm. Belum, belum. Mana? Belum. Oh serius ini, saya serius ini. Pak dapat 5 juta ini ada yang baru ada ada ada ada baik kuncinya berapa Bapak? dua puluh dua puluh Aduh, ini gimana ini kode salah terus ini. Ya. Nah, oh ya ya ya ya ya ya.